Bom dia, Brasil! Estamos aqui mais uma vez no canal Território Vivo da Atenção Primária. Hoje nós vamos conversar com Joaquim Molina, representante da OPAS no Brasil, falar um pouquinho pra gente sobre a OPAS e sobre os projetos prioritários, né? Estou aqui com ele. Bom dia, Joaquim. Bom dia, Monique. Tudo bem? Sim. <laughs> Bom, mire, eh, qué a la oportunidad, déjeme agradecer a você eh, a oportunidad de conectarme con otras muchas personas para hablar de la OPAS. La OPA es la Organización Panamericana de la Salud y nos, além de eso, también nos llamamos OPAS OMS, que eh, se refiere a Organización Mundial de la Salud. Somos la organización técnica especializada en salud da Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas. Y también al mismo tiempo formamos parte de la OEA, la Organización de Estados Americanos. A OPA tiene un mandato de trabajo con los gobiernos, con las instituciones del sector saúde, da sociedad civil, academia, de elevar eh, eh, o movimiento de saúde. Eh, para eso nos contamos en cada país con un escritorio que tenga un cuerpo técnico, un cuerpo administrativo, de personal fixo de organización... que trabaja mucho en combinación con el gobierno... Formulamos planes de trabajo y y nos insertamos en el marco las políticas nacionales de salud... de de la salud y también de formación do pessoal México. Somos una organización con orçamento propio... que ven de las cuotas que los países pagan a la organización y también de dinero que movilizamos de donantes internos. No caso de Brasil, eh, las propias instituciones de gobierno, gobiernos estaduais, gobierno nacional, la unión eh, eh, a a OPA sob convenio é eh, dinheiro que sirve para o de la saúde. Nuestro escritorio es el escritorio más grande del mundo, tenemos o mayor orçamento. Sí, es curioso, ¿no? porque usted podría pensar que en Rusia, la China, tal vez debería ser un escritorio mayor que el de Brasil, mas pues acontece que en Brasil eh, realmente tenemos un espacio de trabajo grande, un gran espacio de trabajo que aproveitamos trabajando junto con las instituciones. Eh, exactamente usted tocó uno de los temas principales de nuestro trabajo, el programa más Médico. Como muchos, seguramente muchos de las personas que visualizan a usted saben, no año 2013 o país eh, viendo o déficit de México que tenía na atención básica, sobre todo en las zonas más apartadas geográficamente falando y también de vulnerabilidad social, inició un reclutamiento masivo de México. Inicialmente no país, como a que fue insuficiente, también procuró no exterior. Brasil trabajó con una mirada global, realmente porque sólo aceptó México de países que tuvieran una proporción mayor de México por habitante que Brasil, porque eh, hay otros países con menor nivel de desenvolvimiento que sería muy injusto que sobre la atracción de brasileños salieran de esos países. A OPAS realmente intervino en este proceso, sobre todo en la movilización de México cubano... y durante tres años vemos más de 11.000 México en el país pero fueron relevados tres años después, entre 2016 y 2016, y actualmente tenemos alrededor de 8.500 médicos. Mas la OPA nos hace eso solo como programa Más Médico. O programa Más Médico es un programa muy importante porque es un programa costoso para o país. ...es un programa que ya en su ejecución de cuatro años... ha gastado varios bilhões de reais, eh, ...una importante cantidad que también entonces amerita de que sea un programa que sea muy atendido y evaluado en su impacto. Nos podemos decir hoy a OPAS eh, ha constatado con pesquisas y avaliaciones feitas que realmente es un programa de alto impacto en los sistema de salud. Eh, apreciamos un acceso mucho mayor la atención básica y también una resolutividad mayor que ya es expresiva a un número de eh, eh, internaciones en hospital eh, que ha, disminuido gracias a atendimiento oportuno y de calidad en atención básica. Muchas gracias. ¿Podría hablar un poco, podría hablar un poquito para gente <coughs> desculpa, sobre a importância dessa formação também é, desses médicos e como eles impactam na formação dos nossos profissionais? Ah, é com certeza. Gente... O México cubano é um México formado em um sistema para trabalhar na atenção básica. É um México que tem qualidade para o reconhecimento, e identificação, de factores de riesgo en la población, y esos que emergen ahí donde las personas moran, donde se desenvolven, donde trabajan, etc. Y es un México que a partir de ahí, de un diagnóstico situacional, le establece todo un plano de trabajo que rebasa con mucho o simple atendimiento cuando las personas están doentes. O trabajo de los médicos cubanos en Brasil ha sido avaliado por la propia población de manera muy boa. Más del 95% de la población <clears throat> emite una opinión favorable sobre el trabajo de los méxicos cubanos, que es un México sensible, humano, bien preparado, de los factores de riesgo y que tiene una capacidad para influir en eh, mudar hábitos y conductas de la población. Muitas graças. Vamos agradecer aqui o Dr. Molina, representante da OPAS no Brasil, e a gente se vê na próxima entrevista.